Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau kita kemarin sudah mengenal beberapa uh, input, tag, button, dan password dan semacamnya checkbox. Sekarang kita mau mempergunakannya ke mungkin ke semacam register. Register itu biasanya ada nama, password, ketik ulang password atau email, alamat dan sebagainya. Kita bisa membuatnya semacam ini biasanya selalu ada nama titik dua dan saya berikan input kayak kemarin input type sama dengan tanda kutip dan di sini tag dan selanjutnya name nah saya beri nama sama dengan nama supaya nanti tidak bingung saat ini diperintah kemana dan karena ini nanti diisikan orang jadi value tidak saya isi kalaupun diisi saya memakai semacam ini kosongkan atau Anda tuliskan dan jika saya simpan lalu saya reload maka di sini ada nama dan supaya mudah saya memberikan kode paragraf saya simpan nama ketika nama umpamanya seperti ini dan jika seseorang tidak mengetikkan nama maka ini yang akan dikirim nanti dan biasanya ini kita kosongkan biar aman kalau tidak nanti ini menjadi nama mereka dan kedua saya mau memberikan password dan di sini saya cuma mengcopy lalu paste di sini dan di sini saya ganti password lalu type-nya password juga dan di nama saya ganti password semacam itu dan jika saya save saya simpan dan saya reload maka saya sudah mempunyai nama dan password dan saya mau memberikan di bawah saya memberikan kode BR di sini juga break dan jika saya simpan saya reload maka sudah mempunyai di bawahnya ada password di sini kita bisa mengaturnya dan kita bisa membuat tabel untuk mengatur field-field ini dan di sini saya tidak akan mengatur dan saya hanya menunjukkan bagaimana kita membuat form membuat field dan selanjutnya biasanya ada yang namanya ulangi password saya cukup mengcopy lalu mempaste di sebelah sini dan tulis ulangi password lalu di name saya ganti saya tambahkan juga ulangi password saya kasih nama yang sama supaya mudah nantinya saya paste lagi sekarang email dan di type saya kembalikan ke tag dan di name saya ganti email lalu saya butuh lagi mungkin alamat dan di sini saya cukup mengganti alamat lalu di type nya kita ganti tag lalu di password kita ganti alamat dan mungkin kita butuh checkbox di sini ya, mungkin semacam ini berita terbaru mungkin tulisannya kirimkan berita dan di sini saya membutuhkan checkbox maka saya di type saya ganti checkbox dan di nama saya beri berita dan di value saya mungkin membuat satu atau mungkin ya dan tidak. Jadi nanti identifikasi ini yang masuk ke database. Dan jika nanti dia mencek, maka dia akan dimasukkan ya dan jika ada ya di database, maka dia akan dikirimkan berita. Mungkin semacam itu nanti. Dan jika saya simpan, saya sudah mempunyai semacam ini, fill semacam ini. Di sini ada nama dan masing-masing bisa diisi. Setelah orang mengisi atau memberikan yang diinginkan oleh website tersebut, yang terakhir adalah memberikan submit button. Saya paste lagi dan di sini saya ganti P. Dan di sini saya hilangkan lalu saya ganti di sini bisa button bisa submit di type bisa button bisa submit dan nama mungkin register dan value-nya mungkin mungkin semacam itu dan jika saya simpan saya reload maka saya sudah mempunyai semacam ini secara dasar HTML semacam ini dan jika ini diklik tidak ada apapun karena tidak ada yang memerintah dan saat kita inginkan ini mengirimkan data atau apapun kita harus menggunakan PHP silahkan Anda cek di tutorial PHP di asastudio.org dan Anda akan menemukan tutorialnya di situ. Oke, sekian tutorial kali ini dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.